y inició el Only Fans, digo el Cans Uy, uy, uy, uy, uy, ¿esto qué? ¿Esto qué? Espérate. Welcome to OnlyCans, Thirst Date. Click here to experience cans. Bienvenido a Only Cans No sé qué, que la... Click on She's Original to select it, then click Begin Session to start the show. Vale. ¿A cuál le damos? Hay que elegir uno. Ah, claro, el único que me deja. Vale. Em- <laughs> Pone que es más 18. ¿Dónde pongo la cam? ¿La pongo aquí? No, aquí no. La pongo aquí mejor. Dice que tiene contenido más 18. Por suerte tengo en string en más 18 siempre. ¿De qué le doy? Oh, hello. Hello. Is your first time? Sí. Es mi primera vez. <laughs> ¿Dónde me he metido? ¿Qué carajo? Oh, no creo. Vale. Oh. ¿Esto qué es, tío? Eh, oh. Esto No, no, no. No, no, no. No, no, no, no. no. no, no, no. Uh, no. Oh. Это... No tengo palabras, ¿eh? ¿Esto qué es? Pergamento completing the Heritage Collection. Pero sí. Welcome to our hot and steamy collection, where we celebrate the love of sea fans from all around the globe. Dark Chocolate. Ah, vale, vale, vale. Está haciendo mal todo el rato. Vale, vale, vale, vale. Ahora entiendo. Vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, ahora entiendo, vale. Vamos a hacer el primero. Sí, venga, el primero. Venga, ahora sí lo entiendo. Oh, hello. Hello. Is this your first eh, eh, no. Estoy abriendo una lata. Estoy abriendo una lata. Vale, vale. A ver. Tío, ¿qué, No, no me lo ha dado. Bueno. Vale, eh, este juego obviamente no lo voy a jugar más. Eh, ponemos a los gatitos. Ponemos drop aquí, música.